идиште суу жана буу бар буунун молекулалары идиштен учуп кетти эгерде идишти ачык калтырсак анда убакыттын өтүшү менен суу бууланып баштайт идишти капкак менен катуу жабалы кайрадан суюктуктун жана буунун молекулаларынын мүнөзүн карайлы башында суюктуктан учуп кеткен молекулалар кайтып келген молекулалардан көп эле бир аздан соң динамикалык тең салмактуулук болот бул учурда суюктук бетинен учуп чыккан молекулалардын саны ошол эле убакытта суюктукка айланган буунун молекулаларынын санына барабар болот буу каныккан болот бардык учурда суу жана буу молекулалары менен алмашышат эгерде суунун молекулаларын кызыл түскө боеп койсок ал эми буунукун көк онго боесок убакыттын өтүшү менен бир өңдүү молекулалар бирдей болот